Meu nome é Martin Greenblatt, obviamente sou um gringo, sou dos Estados Unidos. Eu fiz o programa porque estava num ponto da minha carreira, que eu passei 20 anos em tecnologia, sabendo que não queria fazer isso mais. Alguém recomendou o programa de Ligia e eu li sobre ela e devo dizer que estava um pouco cético no começo, porque não tem o mágico nessa. Então você entra e você tem que forçar. Eu devo admitir que eu não saí como uma coisa é fechada, mas ele, o programa em geral abriu meus olhos para tantas oportunidades, desde uh, como eu vejo minha vida agora, o que eu passei, onde eu posso contribuir para a sociedade, quais são as coisas que eu devo fazer passo a passo para ter sucesso no futuro. Eu acho que então, para cada pessoa, Algum desses módulos vai ajudar você bastante e os outros vai também ajudar, mas vai ter um ponto desde todo o começo até o fim onde você se acha e esse vai ajudar a dar um empurro para você para conseguir sua vida do futuro. Então, recomendo.